各位看官，欢迎来到我的频道。本期我们来聊聊，如果你每天散步十二分钟会发生什么？科学表明，散步对精神和身体都有好处。步行虽然在强度上比不上跑步，但也可以获得很好的锻炼效果。没错，跑步确实要求更高，使人们认为跑步是一种更好的锻炼方式。但是，散步对于一些人来说可能是更好的选择，尽管它不是更好的锻炼方式。 但它依然是能帮助你达到健身和减肥目标的一种很好的运动形式，因为它迎合了大多数人，其中包括那些有膝盖、脚踝和背部等健康问题，以及超重或肥胖的人群。这是一种低强度的运动，可以持续更长的时间。那么，如果你每天只花十二分钟散步，会发生什么呢？你还能感受到散步带来的益处吗？能降低你的胆固醇和改善新陈代谢吗？ 答案是肯定的，在我们开启这项伟大的运动之前，请继续往下看，了解更多的信息，更大程度的降低患病的风险。第一，降低患心脏病的风险。据研究人员称，散步和中等强度的快步走，高强度的跑步同样能降低高胆固醇、糖尿病和心脏病的风险。 这意味着，当涉及到一些重要的健康指标时，如果你消耗相同的能量，那么低强度的散步和高强度的跑步起到的作用是一样的。第二，促进血液循环。每天散步十二分钟的另一个健康益处是，它能促进血液循环，通过提高心率、降低血压，从而达到增强心肺功能的目的。所以，如果你讨厌跑步或慢跑，短途散步对你来说或许是个不错的选择。 第三，提高创造性思维。一项研究发现，散步能平均提高百分之六十的创造力。研究人员将这种创造力类型称为发散性思维。发散思维是一种思维过程，通过检查许多可能的解决方案来产生创造性的想法。第四，减肥和改善身体结构。一旦开始每天散步十二分钟，很快你就会看到自己的体重开始下降。有时。 体重秤上的数字可能变化不明显，但请注意，随着你身体结构的改善，你的基础代谢功能正在逐渐增强，每一口呼吸都能消耗更多的热量。那时你就会知道你每天坚持散步十二分钟的意义。第五，改善情绪。每天散步有助于减少焦虑、失眠和抑郁，哪怕只是每天短暂的十二分钟。如果你和朋友一起散步，能获得更好的效果。 散步的时候晒晒太阳，还能帮助你战胜季节性情感障碍，尤其是在冬季。所以，你可以考虑一下开启这项运动。首先，热个神，可以让你的心率提高，肌肉放松。在你开始散步之前，给自己打气。如果你计划进行一次快走，你可以把开始的五分钟花在悠闲的散步上。和朋友一起散步，这会增加你实现步行目标的动力，因为你有一个和你互相监督的人。 另外，有些人喜欢和朋友一起散步，因为这会让他们感到更有动力或更放松。手臂以九十度的角度弯曲，这样做可以帮助你在走路时手臂自然摆动。完成散步后，做一个拉伸动作，有助于缓解疲劳。每天十二分钟，听起来非常可行，不是吗？因为每天腾出十二分钟，并不是什么难事。如果你有这个想法，你打算什么时候开始？ 快来告诉我们，让我们知道这个视频给你带去了动力。如果你喜欢这个视频，请订阅我的频道，了解更多关于健康、励志、运动、健身方面的知识。感谢您的收看，我们下期再见。